Q-Gate ett intelligent vägguttag med inbyggd GSM. Du har möjlighet att förändra dess egenskaper on the fly med hjälp av olika appar. Och den kan dessutom se, känna och höra åt dig.